आयो रे आयो आयो के हो तिमीहरू चाहिँ मेरो खुब कुरो काटेर हिँड्छस् रे निम्बाबु हजुर दाइ भन्छ कपाल पाल्नेको गुन्डा हुन्छ कि जिउ कि क्या यिनीहरूलाई दसैँ खर्च <laughs> कति दसैँ खर्च दसैँ खर्च भन्दा है कपाल पाल्ने गुन्डा